大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人，崔显耀牧师。我直言直语，讲做人道理。今天第六十四讲要说些什么？我讨厌贫穷。 行为纯正的贫穷人，胜过怪妙愚妄的富助人。财物使朋友增多，但穷人朋友远离。贫穷人弟兄都恨他，何况他的朋友更远离他。他用言语追随他们，却。 走了，怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。施行仁慈的，令人爱慕；穷人强如说谎言的。那在这个真言里面，十九章有好多处的经文，哈。 就是刚才所读的经文，都是在重复的出现，就讲到贫穷人、贫穷人、贫穷人。那当然就很清楚啦，一次重复出现的这些文字，啊，还有一些表达的方式，啊，都表明了这个重点是有一个对象的，就是讲到贫穷人。 那这个贫穷人里面呢，我们大概可以分成为有两个范围。第一呢，那就是说今天的题目所说的，我讨厌哦、做贫穷人啊。其次啊，因为圣经里面这个经文，你可能也是很纳闷啊，也相当的直接，或许也感受的不是太好。 特别是对我来说，我们不是说读圣经的人呐，什么慕会啦、传道啦，哇，整本圣经的第一个字到最后一个字全部看到完了，我们很熟悉，没有这么夸张啦。啊，讲的实在一点，我们可以说，对于神学啦、教义啦、圣经啦，啊，每一本书卷啊，都有一些的概论、原则啊，一些的重点等等等等。 当然，后来神学院毕后，毕业后你就要继续的钻研，然后你有教科，你有讲道，你有分享，所以你就一直在当中有摸索、探讨，越来越熟悉，越来越熟悉。但是讲到哈，哇，我就牧师传道对圣经是熟的不得了，对不起了哈。所以今天这个经文也可以这样讲，就是说，哎。 我也过去没有涉猎到的，但是就在读的时候、灵修的时候，哎，就看到哦，他一直在强调的，就是一个贫穷人，那也是感受的不是太好哦，因为自己也不是有钱人嘛。因为他就讲到什么，他就是在边讲到的就是贫穷人，他就讲贫穷人有这种情形，就是朋友都会远离他，哎，哦，朋友也会远离他，所以你做贫穷就是什么，朋友会远离他。 啊，你的弟兄啊，那就是比朋友更亲密一点的，叫做弟兄了咯。哦，不是外人，朋友朋友啊，是弟兄哦，那就更熟悉的。那他也会恨你哦，所以恨啊，已经不单单是比远离啊，呃呃呃，跟他一样的，他是远离只是距离而已，恨是打从心中，也也是呃更加重的一种的呃不满，所以又远离。 又恨啊！如果呢？圣经说什么？如果呃，他是呃，你你想跟随他啊啊的话哦，他还会远离你，他还会拒绝你，他他还会闪你哦，又远离又恨啊，又拒绝你的跟随啊，这些我们总的来说呢，就变成很现实，你实实在在的就是看得到，就是说穷人。 并不是受欢迎的，啊，当然没有人在你面前说，我讨厌穷人，我不喜欢穷人，我显得自自己没有修养、没有水准、没有爱心，对不对？不可能会有这样的人。但是讲的很实在的，有钱人跟没有钱人两个人摆在你的面前，我们讲的实在，除了你是一些特殊的人呐，哦，你你可能是修养品德哦，特别灵性高超了哦啊。 特别特别的人呐，或者他有跟你某种特别的关系，否则的话，我们客观的哈，什么都不讲，什么都不讲，客观的，有钱人没有钱的人，你会花多少时间在有钱人身上？你会为有钱人啊做更多的事？你会为有钱人啊在当中啊更表示出你对他的这个欢迎等等啊？说实在的，现实就是现实。 啊，就是摆明是讲，所以圣经就是这样讲。贫穷人呢，就是人家会看，哎呀，远离你啦，恨你啦，呃呃，拒绝给你追求啦。也就是说，整大的层面来说，那就是说你不是太受欢迎的。但是这样的话，我们做贫穷人是不是每一个人都是富人？不是啦，那每一个基督徒都是富人、有钱人也不是啊，现实并不是这样啦。 但是这样的话，这样我做贫穷呢，这我真的是要很讨厌呢。我做贫穷人，我就是给人家拒绝，跟人家讨厌，更人家不喜欢吗？也不是，为什么？因为圣经很清楚，很清楚的，其实神是站在贫穷人。圣经刚才我们所读的是非常清楚，就是说上帝看贫穷人，如果你是贫穷是没有钱。 啊，没有钱，但是更重要的是什么？你需要有一个什么？你需要按圣经所说的，他是说什么呢？他说按圣经所说的啊，给大家看看啊，按圣经所说的，你需要啊，按圣经所说的，你需要是一个有纯正的啊，你需要是有一个纯正的一个信心的，你需要是一个有爱神信心的人。 所以，假如你是一个贫穷的，但是你要有一个纯正的信心，然后你是一个爱神的人，上帝会怎么样呢？上帝看你做什么？看你这样的一个贫穷人的话，他过于什么？过于比别人更富足的人。 上帝的眼中是你更宝贵的。上帝看你是过于那些怪妙的人，上帝看你过于那些愚妄的人，上帝看你过于那些只会撒谎的人。啊，神职是什么？十诫是什？么？假如有人啊怜悯贫穷人啊，就好像是说你就对贫穷人善待的话，你等于是借给耶和华，耶和华也会。 怎么赏还给你？所以上帝也会通过那些其他怜悯帮助贫穷的人，来去什么照顾贫穷人。也就是说，上帝善待贫穷人，会照顾贫穷人，也在当中什么哈，也在当中就是在当中说明了啊啊！上帝的眼中，贫穷人其实是相当的是可贵，哈。最主要的是你要有生命的。 穷人贫穷富足只不过是数目字的钱财多少。人活在世上多少，你都是需要钱能够活下去。但是再多的超过你生活需要的钱，很多时候就是留给后代，而很多时候就给后代出问题，或者给别人虎视眈眈，或者给别人在那边增增加啊啊啊啊啊啊很多的问题。而真正的你存下来的那些很多东西，都是一个数目字而已啊。 你基本上你也用不着的哦哦，你也用不着的，你只是呃在当中和呃累积着我很本事赚很多钱的这个面子就是这样而已。除此之外，说实在的，你也 <laughs> 真的也用不着。那是讲实在的，有多少人愿意？当我们说啊你是穷人，没有人多少人愿意做穷人？所以。 很每一个人都讲的实在，就是你也讨厌做穷人，没有人希望自己是一个穷人啊，因为穷人不单单就是在你的物质上缺乏，没有钱的时候，你压力也也会大，对不对？连日子也不不不好过，然后有些时候为这没有钱的话，家人也是吵吵闹闹。除此之外，你心灵上啊，你远离你啦。 拒绝你啦，不欢迎你，你也是感觉到哇那种很不舒服的一种被孤立的一种心情在里面啊。但是实实在在的，不可能全世界全部都是有钱人，也不可能全世界都是啊穷人，对不对？但是穷跟富，它的衡量哦，不是你的道德，不是你的生命哦，不是说。 你多了不起哦！其实他穷跟富最主要衡量的就是你的钱多少而已了啊，可以衡量的就是你的那个数目字啊啊是啊一千两千八千十千百万，就是用那个衡量你的啊的多少而已。但是世实在在在的话呢，哦，在我们人生里面不可能每一个人都是同等，都是一样，每个人的境遇都。 不一样，但是也不等人是有钱人，他一定是开开心心；没钱人就不开心，也不等于。但是我们的重点，圣经既然在这边讲到穷人是怎么样的是在现实眼光，人家怎么样去看他。但是在这里很重要的一样东西，是说今天你作为基督徒，你非常重要的一样东西就是说，经文是要告诉你上帝怎么样看你，上帝怎么样看你，上帝看你是什么。 看你是哇，no，看你是最重要的是，你有生命的话，你是比富足的人更好；你有生命的话，你是比那一些愚妄的人更好；你有生命的话，你比那些怪妙的人更好；你有生命的话，你是比那些啊撒谎的人更好啊！上帝会在当中通过不同的管道，还是来扶持、来帮助你的。所以呢，讲的实在啊，穷没有什么羞耻。 所以穷不用穷到自卑，穷到变成欲望，穷到变成气无知，穷的做一个虚假，做一个撒谎的人，穷的要去犯法犯罪，穷的好像啊愁眉苦脸，日子不好过啊，这个呃穷的啊压力多多，不需要啊，因为上帝会眷顾你，而且人穷志不穷。 最主要的，你仰望依靠是上帝，上帝就会带领你。这是神今天对你所要说的话。我们周一三五再见，耶稣爱你，与你同在。欢迎你来给我鼓励、转发、爱心支持。欢迎你也在评论区写几 几个字来鼓励我，也可跟其他的人一起交流。你是爱你啊，与你同在，上帝祝福你，再见。